26 сентября в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Он предусматривает до трех лет лишения свободы за оскорбление чувств и до пяти лет тюрьмы за осквернение святынь. Было оскорбление? Вера. Кроме веры. Вера моя вера. Он оскорбил просто мои чувства, э, святые чувства, мое отношение к царской семье. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний с применением статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Алло, правительство. Здравствуйте. Я слышала, что вышел новый закон о защите прав верующих. Да. Мой муж меня называет блядью, конченной причем. А я верю, что я не такая. Понимаете, просто я таким образом перепрыгиваю с члена на член. Я как бы себе путь пробиваю по карьерной лестнице. И вы представляете, каждый раз, когда меня муж снимает с очередного высокопоставленного члена, он своими огромными кулачищами пытается выбить из меня веру в себя. Меня это очень оскорбляет. Примите, пожалуйста, меры. Спасибо. Алло. Алло. Ну, в общем, правительство, здравствуйте. Мне внуки объяснили, как записать видеообращение. Алло. Знаете, мой дед оскорбляет мои чувства верующего. Он говорит, что вы Твари зажравшиеся, все воруете и воруете, никак насытиться не можете, мрази. А я в вас верю. Я верю, что вы не такие. Примите, пожалуйста, меры. Накажите, пожалуйста, суку. Вот как раньше было. Вы его расстреляйте. А то уже сил нету, старый хрен. Когда ты сдохнешь уже. Спасибо, уважаемое правительство. Многие люди, когда еще только принимали закон, говорили о том, что его принятие оно приведет к тому, что активизируются мракобесы, и люди с нестабильной психикой начнут писать доносы. Вот ровно это и случилось. В виде микрофона вставайте с колен, давайте наши миллионы, господа политики. Ну чем мы вас обидели, зачем вы нас так грузите? Снимая эти видео, понятно, что вы лидеры, но мы-то тоже нации, и мы в своей стране хотим влиять на ситуацию. Никому России можно избежать наказания за коррупцию, угрозу жизни, воровство или, что еще хуже, убийство. А вот высказывать свободно свои религиозные убеждения теперь официально небезопасно.